pernah nggak video ya? Man satiran dulu nih. Ah, nggak kober. Kelesan, mari nguli. Nyuangi Pak Lanji. Hmm. Satu ini, siapa ini? Satu. kurang pedis aja ya hmm, bawang ya apa loh oh bawang ini kok ngewangi paling gini ya? hmm. Lek jero ah. Oh, Pak. Pak banyak kesan aku. Lagi piye? Kalau peron kurang banyak. tốt Rana si Chino, kelama. Oh, à. nang di aku masuk jam berapa? Jam bolu. Eh? Jam bolu. Nanti kon balik tau ora no. Kan di nongkas. Itu banget mari. Pasti ora telepon. Tuhan tanganmu bisa on semen nih buat kok rar sih. Banyak bekas semen kok. ayo dorong kok dorong ke dorong mau oh, dorong yuk ke daftar kok dorong dorong dorong saya nanti saya sopong entek nunggu sambelnya kurang sambel kurang rano sambelnya sen dobi beku ku jadi Urung nemu guna. Mbah, ben nduk lur ya ono ra ya. Nduk lur dileterno kabeh ngono. Cici gak kandhane cici wis nguruk ka cici. Mbah ra ra. Murah lah 70. Atrak yo. Cuidado. Ayo mangan ora dikunyah, dilek wae kok. Entek ngono wae ngomong. Ora kobret. Nggih video. Nguli. Yang nguli mau di video lah. ini masak engko bengi ya. Temen iso. Lah ya pas ono dhek momen iso dhek kerja. Ya masak mangan sik. Mangan men iso lah. Aku mangan teko. Ya. Ndak kerja. Hah? Aku kerja. Ah masak men iso lah kok. dagingnya gak jumput bolu nih ya kira bolu kurang mau jangan tambahin mau kakak ini sih canggihkan arisan kebetulan ini di kopi kok canggung gue nanti Tung nama ijarah Emak Edira dicikik Harni mang diterno nang kedai. Sambelnya dengar emang kok dikik saya ide ya? Sambelnya aku kurang pedih sih anak. Hmm. Enak, sambelnya Pak kucing kita sing lahir no yang lo bisa ya no lo undik ya bo jalan no oma petengi kempiro iya mar mar lahir no i iya terus hmm. mau ring lahir no temen ah wes jadi mau gentes tuh oma ya no oma mesti lahir no oma aku tuh gila ilah Wah, nunggu nih kelambi kelambi. Ini biasa. Dengar ngik ngik ngik, dengar lo. Iya sih. Tak mau, tak bang lagi. Restu mangan no. Hmm. Iki iya, anak ini gurih ki paling. Tak gelekan ya. Wis yang nanti tutupen yang kon tak video. Yang. Gak nyaman, utang kepeh kok. Tenaga ki. <clears throat> Hei. Hmm? Wong orang video video ma ma ma ma ma ma ma makan geden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.